Astăzi este despre a muta. În dicționar este a mișca din locul în care se găsește. Și mă gândesc la o tablă de șah, viața e ca o tablă de șah și pionii suntem noi, uh, și regele, și regina, și calul, fiecare are rolul lui și cineva ne mută dintr-o parte în alta și uh, mă gândesc că dacă cu, cu câtă ușurință mutăm noi uh, piesele de pe tabla de șah, ne-am mutat și noi dintr-o emoție în alta, ar fi super, am fi mult mai sănătoși, pentru că uh, a muta mi se pare că este a schimba o emoție mai proastă într-o emoție mai bună, raportat la emoții. Pentru tine ce înseamnă a muta? Ceau!